去把它了结，那么在当天也很大力做出行，或者是说，如果您想要调整经络，也很适合在当天预约 SPA。然后，如果您有台式的需求，也很适合在当天去进行。那么在当天也很大力，如果您是有这个要交易，或者是说要进行这个出货财的一个开运模式的话，都可以将您的商品在当天上架。 又或者是在当天呢，运用上午的时段把货品入仓哦。再来呢，针对周二这一天呢，我们会迎接的是一个新的节气，也就是在下午的四点二十一分会迎接小雪。当天同时也逢到的是初夜。那么在这个部分的话，也意味的是，我们如果有之前有接雨水的朋友们，想要把它变成药水的话，请务必呢要。 取的这个水呢，是要在我们这个节气之前的雨水哦。那么也不要忘记这些近期所在户外取得的这个雨水，请要经过层层的过滤以及煮沸之后，才能够把它当做药引来擦拭开运。 当天同时也逢到了我们的三元二将，所以呢也非常大力，我们可以到庙宇里面呢帮自己添财库或者是祈求开运。那么在当天非常大力的部分，还有包括了嫁娶祈福。那么也会建议呢，如果是有要宴客的朋友们，尽量让这个时段呢是安排在节气后，也就是在晚上再来进行是比较理想的。 再来，针对周周三这一天，我们会逢到的是金龙玉凤的日子，这天非常大力，我们可以安排去会亲友，也很大力，是适合 a 博尔相关的日子。那么，针对要赴任的朋友们，不妨呢，在当天呢，一定要把你的这个资料除了备齐之外呢，该带的一些呃伴手礼呀，或者是说该注意的一些。 人情世故的事项，请都一定要在当天做足，才能够让你有个好兆头。那么在周三这一天呢，同时也是很大力结婚的，那么会建议呢，我们的这个进行时段尽量是在午时。那同时呢，要提醒一下，如果您在近期就觉得这个睡眠的困扰的朋友，哦，那么会建议我们可以重新做一个安床的动作。 但是呢，这个安床的时段呢，必须要起个早哦。所以请记得，我们要在早上的这个五点到七点的这个时段呢，来重新把它调一个位置。那么最简单的方式，如果你没有办法放换这个方位的话，请我们用这个尺卡尺，尤其是要用这种有红字的部分。那么把它摊开来之后，把我们床的位置对齐在呃这个。 同字的上面的话，就可以让我们呢在睡眠的部分会有所改善。再来针对的就是周四这一天，我们在当天呢会迎接的是当月的月破大号，而且它逢到了从日的这个星数来一起来。 加持，所以呢，这个破呢，不只是大破，会变成是双破，非常不利交易、洽谈的相关的事项，尤其是针对争议这种事情哦，我们可能呢会无疾而终，没有任何的共识。所以在当天真的任何的吉喜事哦，都尽量少取哦，不要在当天去做进行。那么再来针对周五这一天，它是我们。 不宜去探病的日子，也就是如果你有刚好要去探访亲友哦，因为他们生病想要探访的话，请另外择他日哦，不是提前就是延后才会是比较理想的。当天呢是逢到董公选药的吉客。 针对有要出行、嫁娶、开光或者是要安机械，都是非常大力的，能够呢，对于我们在事业上的这个扶持呢的加分效果是比较多的。那么，针对周六这一天呢，我们会迎接的是重心盖造的日子。那么，在当天非常适合起造定盟，尤其是想要谈合作事宜的部分。 或者是资金到位的部分都很大力，在这一天去进行，但是切记所有的这个 agreement，请一定要用白纸黑字的方式来做一个记录，才可以避免后续大家有模棱两可，或者是有共识不一的情况发生。 特别要提醒一下，在当天有针对四个生肖的朋友们要特别留意，因为在当天逢到了火星大退的一个影响之下，针对周六呢，会针对我们属龙、属狗、属牛以及属羊这四个生肖的朋友起到效果。那它呢，除了会让我们的心情起伏比较大之外，你也比较容易会。 进入这种莫名的烦躁的感觉，所以在周六建议我们可以去踏青，或者是呢，我们可以多呼吸一些呃芬多精，好，或者是让自己呢可以喝一点清茶，来让我们的这个气呢可以缓和一些。最后，针对周日这一天呢，我们会迎接的是。 天罡的绝气日，那么在当天呢，如果你本命是有犯到魁罡的朋友，老师会建议我们不宜在当天吃牛肉跟相关的加工食品。那么逢到绝气日的时候呢，它也意味的是很多想要起头的事情呢，就不宜在当天去进行，比如说讨论，比如说设立公事，比如说开市开业。 所以呢，我们会建议呢，在当天呢，这些事情绝对不要去进行，尤其是有又逢到了刀斩日哦，所以是非常不宜去进行一些微创啊，或者是动刀剖腹相关的事项。好，以上呢是针对当周重要的日课吉凶，再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是我们属马的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在当中要特别提醒你们哦，不要去计较眼下的一些得失哦，我们要把我们的目光呢放得长远一点才会是比较好的。那么在当中对你们而言呢，投资呢是。 会非常有利的，尤其是放长线的这种投资法。还有要提醒你们，要适时的呢，针对你周遭的这个同事去伸出援手哦。因为呢，这样除了可以让你们建立起革命的友情跟情感之外，对于你未来需要有人来帮你还手的时候呢，也会是很大的一个助力哦。 那么在当中呢，比较多的事情是需要透过你的技术实力以及勤劳呢，来去累积你之后所要获取的胜利。所以呢，在当中呢是需要用一分的努力呢，去换得一分半的收获。再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。首先第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于得不偿失的一周，这也意味的是，在当周我们比较容易呢会遇到困难哦，而且这个程度哦，往往会超越你的能力范围，所以呢，你会发现我好像没有办法去解决眼前的一些问题。所以，如果你没有在当中呢得到一些奥援，然后你又不可能放下你这个患得患失的心理的话，这个坚持。 只会让你后面越发的孤立哦。那么在这个礼拜呢，请要留意一下，也许你在人和的方面，或者是在出力方面没有这么的顺遂，但是呢，我们对于这个投资的嗅觉的部分呢，却是特别的敏感的，因为你的这个敏感度呢，都会用到看清当前的一个形势上。 所以在财运的部分，会建议你要把握时机哦，迅速的行动，才不会错失机会。那么沟通上面也也要留意一下，会有沟通不良的一个状况哦，而产生一些误会的情形哦。所以呢，最好呢有任何的事情，或者是不管你是要对应任何的窗口，尽量都是能够亲自去洽谈哦，才能够避免有一些传达的错误问题。 那么在当中，针对你一个人独处的时候，你比较容易会去回忆过去的一些点点滴滴，那就会让你进入那种很感伤的时段，所以会建议让自己繁忙呢，在当中呢，也不为是一个不错的方式。那么在这个礼拜，我们要留意的天数，有一天是周五。 莲，那么在古埃及人，他们称睡莲为尼罗河的新娘哦。他们经常把它当做是壁画上的主题，而且它还有像香水百合、妖精之花这样子的别名。因此呢，在它的祝福之下，就代表的是妖艳。而受到它祝福的属老鼠的朋友们，你们在当中天生就会具有一股让异性难以抗拒的魅力。 可是呢，你们却又很难跟平性或者是同性的朋友们和平相处，所以在这个礼拜，无论是在人际人和，或者是在谈感情的部分，绝大部分的阻力可能都会来自于第三者，也就是你的情敌，请你们要多加的小心哦。 再来，让我们来看一下，是针对属牛的朋友。属牛的朋友们，在当周是属于信念重拾的一周哦。而且在这个礼拜呢，你的自信心呢会是整个爆表的，会有非常大量的资讯量呢都会往你这边涌涌的过来。所以呢，对你来讲呢，在这个礼拜你要做的事呢，要把你的这个业务的讯息呢做好一个统筹，还有呢要 backup。 也就是你要尽量能够去支援他人，那好好的去冲一波，在这个礼拜你会有不错的一个分线跟发展。那在当中，你们的财运也是相当不错的哦，非常适合暗暗的赚一波。所以呢，尽量就是不要让别人知道你有在经手一些获利，这样子才不会让你的财漏白。 只要财漏白，危险在当中就会来哦。那么建议在当中呢，把我们的重心呢都放在投资以外的事情哦。也就是当你决定好了要呃处理的这个财务的部分之后，我们就不要太过多的去涉略。那么尽量呢把这些讯息呢。 吸收完之后，求证完之后，你进行了就把它搁置，那么才比较不会影响你后续的一些判断。那么在当周呢，我们要留意的天数是有一天是当周的周六。而针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是亚洲的金凤花。那么亚洲的金凤花，它是相当受欢迎的这个植物之一哦。 那他是奉献给这个在西元八世纪初以慈善奉献而名的这个教主约翰，所以呢，他的祝福之下呢，就代表的是慈善。而受到他祝福的属牛的朋友们呢，在当中你就会非常的注重这种情谊，比如说友情或者是革命情感这种事情。 你看到别人有困难哦，不管他是陌生人，你都不会吝啬呢，去伸出你的援手。所以在这个礼拜，其实你是一个 all rounder，你的人际关系是非常的好。那这丰富的人脉呢，也刚好会是你在当中最大的资产。所以你的另外一半呢，也会非常欣赏你这样的个性哦。但是还是要提醒你，这样的个性在初期。 虽然感觉没有什么不妥，但是长期下来，可能对方也会皮有说辞，觉得你不够在乎他，或者是不够多的这个时间花在他的身上，所以还是要留意的哦。再下一个呢，是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友们在当周是属于扭转局势的一个状况。 这也意味的是，我们在这个礼拜会带来全新的一个契机，而这个契机也会帮我们带来转机，可以让我们平安的度过各式各样的问题哦。只要在这个礼拜呢，你碰到突发状况的时候，你有坚持的意志去处理它，然后去面对它，那么就很容易呢，会因为你这种正面的想法。 会有这种灵光乍现、忽然冒出来的点子，来让你知道说你可以怎么样更好的去把它完成，或是妥善的处理完。那在当中非常有利，跟同事哦多聊天，甚至在轻松的下午茶的的这种气氛之下呢，去洽谈，都可以让你呢是。 放一些你累积的这种压力哦，因为在这个礼拜，当你的压力呢比较大的时候，就很容易会把这个情绪带到你的工作上面，所以会建议可以透过跟别人闲聊啊，哪怕是呃讲一些无关要紧打屁啊，都无所谓，因为这都可以的，让你比较轻松一些，你的肩膀也比较不会这么的紧绷哦。那么在这样子的一个。 调整之下呢，也可以让你的工作进度不会受到影响。那么属老虎的朋友在当周呢，要留意的天数有两天哦，除了周五之外，还有周日。那么针对属老虎的朋友们，我们在当周的开运花呢是圣母百合。圣母百合呢，这个花它就像它的名字一样，是为了纪念圣母玛利亚。 那么自古以来呢，圣母玛利亚呢，她就是被基督教圣为是这种清纯的一个象征哦。所以呢，她的祝福之下就代表的是 purity 清纯。那受到她祝福的属老虎的朋友们，在当中会更让人家看到你这个清纯天真的个性哦。那你也比较容易会集聚呃众人的爱于一身。 不过，光凭这一点呢，并没有办法让你在当中呢平安的度过，因为你还是必须要具备一些自制力，或者是说不要让他人觉得你在面对感情的时候呢有这种模棱两可的状况，好像每个人都很好，或者是觉得你是在装无辜，即便你可能真的是很无辜，你就很容易被莫名的被贴上一些。 像绿茶婊的标签，所以要特别注意一下。在这个礼拜，如啊心仪的对象，你要很明确的表示，不要让对方觉得是说好像你在耍一些小手段，那这样子才不会呢，让你的这个纯真呢被误会喽。 好，那么在当中呢，也会建议我们在处理事情的时候，可以多一些主动，你就可以让整个局势会有所翻盘，不太一样的状态哦。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于口碑养成的一周。那么在这一个礼拜呢，很多你手上正在进行的事项啊，都会慢慢的。 交案，然后慢慢的完成。那随着这个进度的提前呢，你也会陆续的回到你原来的这个工作的中心。那这样子也可以让你呢陆续得到你的上司的肯定啊，还可以获得你的厂商或是客户的好评哦。那么在这个礼拜呢，其实你的敏锐度也会是相当高的。 如果你有看到不错可以进行的案子，不妨就先把它预约下来。那这样子才可以让你在下一季 Q one 的时候呢，是可以有东西可以进行的。那即便呢，可能这些工作呢，接下来感觉会有一点辛苦，但是它是可以去激发你对于现有的工作的一个潜能跟热忱哦，也才不会让你呃莫名的在。 接下来可能会迎接的这种怠惰期，或者是工作的这种厌倦期呢？呃，而没办法重新再往上升。那么在当中呢，我们也要留意一下，就是针对人际的关系的和谐度。如果你有机会呢，受到。 同事或者是上司的一个援助，那么这些神助员呢，都能够帮你在当中碰到一些状况的时候，可以顺利的化险为夷。因此呢，在这个礼拜呢，也是一个在考核你的这个人际关系的一周哦。那么在当中呢，我们的这个大部分的日子呢，因为都是有人可以来。 帮我们度过一些小问题，所以呢，它是并不算有要留意的天数。唯一就是你是需要主动的去请求他人的协助哦。那么，针对属兔子的朋友们，我们在当周的这个开运花呢是羊齿。那么，羊齿它有许多的昵称和别称哦。不过呢，最 多人熟知的昵称呢，是叫做“幸运之手”，因为羊齿它的这个叶子在还没有打开、还没展开的时候，它就非常像我们人类的手的样子。而手它其实代表是劳动的象征，所以它的祝福之下，就意味着是属兔的朋友们在当中总能够让人家感觉到你们非常的认真的这一面，而且非常的专注在于你有。 热爱或是有兴趣的事物上面，因此在谈感情的对象，如果你对他是很认真的，那么你这个对象呢，他也会对于你这个被你的这个态度啊，跟你的言语呢而所吸引。所以呢，在这个礼拜，好好的展现你自己正面的那一面是相当重要的哦。再来下一个生肖是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在当中呢是属于收获满满的一周哦。那么，在这个礼拜，你们的自发性跟你们的效率呢，都会提高相当的多。尤其是在学习方面，甚至是在看一些 analysis 类似这样的 assessment 的一些报告的时候，你的理解度也会瞬间拉高。所以呢，在这个步调的一个状况之下，会建议你们是很适合去做一些。 research，或者是说去做更多的一些文书上面的处理哦。按照这样的步调呢，只要你不偏不离，你就能够获得好的成果。那么机会呢，是往往掌握在有准备的人的手里。所以在这个礼拜，你有做了这些的努力跟准备，你自然就可以让你在需要的时候可以主动去出击。 那获得他人青睐的这个机会也会变大哦。那么在当中呢，你们的这个思思想会比较敏锐，那包括思维的方式也是比较 open scope 的。所以呢，在这个礼拜，只要好好妥当安排你们的工作，还有呢，呃，适当的去。 帮助你的同财同伴解决困扰，那你就会觉得是一个非常有收获的一周。那么在当周呢，要留意的天数有两天哦，除了周一之外，还有周三。那就唯独这两天呢，就是我们不要这么鸡婆，就会是比较理想的喽。那么针对我们属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是绿珠草。那么。 猪草呢是属于我们这个古埃及的妇女呢，他们所用的一个染料之一哦。他们会用这个绿猪草把他们这个指甲，好把它给涂成红色的样子。所以呢，绿猪草它的祝福之下就代表的是伪装。那受到它祝福的属龙的朋友呢，你会不会去配合这个人和时间场合来去伪装？ 你所应该展示在别人面前的一个形象哦。换句话说呢，也就是你不太会去表露你真实的那一面，别人不太有机会可以看到你的真心。因此，在这个部分就会变成是说，在这个礼拜你很适合做的工作是属于参谋谋略的这种状态，因为这个个性会特别的凸显。但是我们在谈人和或是感情的部分。 这种个性就会让觉人家觉得你不够真诚，好像时不时都要算计别人，甚至会看不出你有诚恳的那一面哦，所以会很容易招人讨厌。那么在你心仪的对象面前讨被讨厌的，那不就是一件不太理想的状况了？所以要记住，也许在一开始我们要耍一点小小的心机或一些策略，来让对方注意到你。 但是最后还是要靠你本身的魅力跟真诚才能够打动对方哦。再来下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于火力全开的一周。那么在当中呢，你们想要做的事情有很多，而且你的执行力跟你的动力呢都会相对的提高。 那在这个礼拜，你们的头脑的敏锐度呢是非常高的，做事也非常的理性及有原则，因此在工作的表现呢会匹为出色。那么敏锐的直觉在这个礼拜可以让你很轻易的做出一些新的决策呢，来导致呢会有一些突破性的一些工作成绩，所以你可以很轻易的获得上级以及的肯定跟赞赏。 那会建议呢，在这个礼拜呢，让你适合跟他人一起共同讨论事情的时候，会是落在傍晚，所以可以不妨邀请你的一些同行啊，或者是说你的客户呢，于晚上呢再来去进行交流聚餐哦。那么对你来讲呢，尤其是我们从事贸易、旅游或者是运输方面的朋友们呢，都。 可以更容易的透过这样的一个付出而得到你要的业绩跟财力哦。那么会特别提醒你们在当中哦，因为我们的运势是相当旺盛的，所以只要你有多付出呢，就能够有更多的收获。千万不要让幸运之神跟你擦身而过哦。那么在当中呢，属蛇的朋友，我们的这个。 开运花呢是真，也就是 hazel。那么在当初呢，亚当跟夏娃他们被赶出这个伊甸园的时候呢，神非常可怜他们两位，所以他们说：如果你可以创造出新的生命的话，我就会赐给你这个征杖。那这个呢，就象征了代表的是神跟人之间的一个和解。 因此，真的花语，也就是它的祝福之下，就代表的是 settlement 和解。那如果我们在当中受到他的祝福的时候，会意味的是有的时候你让人家觉得你非常的冷静，可是又不时的会透露出那种知性的感觉哦。因此，在这个礼拜，你们比较适合当和事佬，或者是做这种仲裁的角色、调解的角色。 但是呢，往往你在人际处理方方面，因为显得太过的冷面，所以你非常难让人家读取你真正的心思。因此，如果是想要谈感情的朋友们在当中呢，就必须要适时的抛开你这一层面纱，才能够让人家看到你真实的那一面哦。再来，下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在当中呢是属于势如破局的一周。那么在这一个礼拜呢，其实你们是属于这种心想事成的状态。只要你有多想要，你的这个提高的几率呢，就成功的几率呢，就会提高至少三成哦。那么尤其是针对你专才的项目啊，是有机会可以再次突破的。 那么事业运非常的好，而且呢，在当中非常适合做创意设计、文创、文书，或者是说做这个跟数字，比如说会计、集合相关的工作。只要你们够积极，你的你们在这个礼拜呢，任何的改革变化都很容易被他人接纳、采用哦。那么在当中呢，我们要留意的天数有一天。 是周一，而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是野生的水仙。野生水仙呢，它们比这个园艺它所栽培的这个水仙还要来的矮小。哦。那它有这个淡黄色的花瓣，包围着比较深黄色的花蕊，常常会散发出非常高贵的香味。所以这个野生水仙，它的祝福之下就代表的是。 崇拜，那受到他祝福的属马的朋友们，在这个礼拜可以让家感觉到你们非常的认真，非常的有智慧，而且是充满了精力充沛的，具备了要在这个社会上成功立足的资质。所以，往往你们很有大的机会呢，都是属于呃高高在上的主管阶级的朋友。 但是呢，你们在这个礼拜要注意一下，就是比较容易莫名的遭到别人的一个嫉妒，总会想要在后面呢，就是找你麻烦，或者是呢，挖洞给你跳，所以你要小心一下呢，别人给你设的局哦，那务必要多加的注意。而在这个礼拜，你在感情的处理方面会属于比较激烈的燃烧型，你会很想要突如其来的去做一些。 对方意想不到的一些事情哦。那么在当中要留意的天数，有一天是周一。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在当周呢是属于刮目相看的一周哦。要特别提醒你们呢，就是好事坏事都是一样，都是一件事情。那么这件事情呢，都会传千里的，所以呢。 不管这到的是你的好事机，或者是你的坏事机，他们对你的评价都很有可能因为这件事情而直接呢就有了一个标签。那么这个评价也很容易就会跟着你一阵子，因为这种很两极的评价呢，也会让别人呢对你会有一些顾虑哦。可能一方面觉得你可能表现很亮眼，一方面又觉得你可能功高震主哦。 所以呢，不管怎么样呢，你在别人的面前呢，都要一定要想办法的摆脱这个既定的印象哦。所以在工作方面，如果你有呃别人的助力呢，尽量要把这个球做给别人哦，不要去抢功，也不要特别的去邀功哦，才可以让你哦，呃，让别人觉得是说，哎，你怎么跟他人讲的不太一样，或者是跟他们说。 与预设的不太一样哦，来打破这个框架，让别人呢对你的态度会有一个一百八十度的转变。那么在这个礼拜呢，也比较建议你们呢要多去进行一些实际性的突破性社交行为。这代表是什么意思？就是很多的沟通，请不要只有透过一些。 比如说软体的联系啊，又或者是说透过信件啊，尽量就是要能够约谈面对面这种方式，那这样的方式也才能够让你呃，或者是你交涉的对象呢，感受到你是很认真去看待眼前的一些问题，那么处理事情上来呢，也会更加的顺利哦。因此，在这个礼拜，不管是碰到任何的阻拦，或者是要面对处理一些失误的状况。 都不用害怕，只要去处理，只要去善后，它都会变成是加分，而且对你的经验的累积呢，也会是很有帮助的。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。下一个生肖是针，再来呢，针对我们属羊的朋友呢，在当周的开运花呢是毛茛。 那么，在西元的十三世纪的这个法兰西科教会的修士圣安索尼，他每次在宣扬基督教义跟传福音的时候，他都会吸引到很大批的信众来聆听哦。因此呢，他的名声大噪。所以呢，这个毛更的祝福之下，就代表的是 popular 受欢迎。 那么受到他祝福的属羊的朋友呢，在这个礼拜会让人家感觉到，就是你们的个性非常的随和啊，非常的健谈，然后你就很容易遭到很多人的这个仰慕、喜爱跟支持。所以，如果你是属于公众人物，或者是你是属于这种在呃教师、讲师等级的，又或者是你是当这个 politician。 也就是我们的这个，呃，议员啊，或者是说你是，呃，从官的，对你来讲呢，就比较容易得到民众的一个支持度哦。所以在这个礼拜对你们来讲呢，广结善缘哦是比较需要去进行的。那当然呢，它有一个负面的状况，就是你比较没有办法和人深交，很多东西都感觉是有点表面的。 那不管是怎么样的模式，你只要记得，对于你心仪的对象，或是对于你想要追求的异性，你只要能够把它设为那唯一的、重要的人，就可以容易的拿下对方的心哦。因为呢，朋友可以很多，但是呢，你喜欢的对象呢，不能太多，要不多不少，刚刚好一位就好哦。 那么在当周呢，你们要留意的天数有两天哦。稍早有提到的，就是周二以及周四。下一个生肖是针对属猴子的朋友。那么属猴子的朋友呢，在当周是属于比较容易小题大做的一个状况，尤其是因为你在这个礼拜，你的思绪呢转得非常快，你的脑回路呢非常的快，别人真的跟不上你们。 所以你不要以为你讲一，别人就知道是二；不要以为你说三，别人就能够知道你后面四五六七八要怎么样进行哦。所以请要多培养团队默契，或是跟他人的一个共鸣呢，都一定要问清楚呢，才不会最后呢大家变成双头马车执行不一样的事项。那么在这个礼拜会建议我们要把这个物质看淡一点，会让你的心情呢。 更好一些。再来就是要防范自己不要有这种心情大起大落，尤其是失落感，在这个礼拜很容易让你转换成抱怨的一个情绪。那么要记得哦，在生活中呢，不要只想要等别人来跟你示好哦，你要想办法呢，也先去做这样的一个互动，才会是比较好的。 那在当中，我们的这个财运的部分呢，可能会比较逊色一点，所以呢，尽量呢不要去做过多的一些投资啊，或者是说去做一些借贷哦，不然呢，对你来讲会可能有财损的一个状况。那么在工作的部分呢，只要你敢向公司或是前辈去请教啊，哦，去呃跟问他们过去的一些经验跟处理事情的方法。 那么你就有这个机会，可以顺利的在时间内去完成被交办的任务哦。那我会建议我们可以在当中呢，要多列一个清单，来确定是说你花钱都花到哪里去，才不会莫名的透支哦。尤其是针对交际应酬的部分，可能呢都是比不小的费用。 会让你会觉得花费好像有一点多，因此要做好预算的管理。那么在当周呢，特别容易让你觉得会被踩到点的时间点有两天哦，就是周一跟周六。所以在这两天尽量少跟他人争辩哦，会是比较理想的。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是柯西加松。那说起地中。 海地方的这个森林哦，他们几乎都是这个科西嘉松的这个群落地区。而对于在中海地区的人们来说，这个科西嘉松呢，就代表的是一个既定的家乡的印象。所以呢，它的祝福之下，就象征的是安居。而受到这个科西嘉松的一个祝福的属 猴子的朋友们，在这个礼拜，你就会让人家感受到你很有这种付出，而且是属于无私的母爱的这种感觉哦。即便你刚开始只是有一点，嗯，玩票性质，你只想要略略一试的这种感觉，可是呢，别人都可以从你的处理方式呢，感受到你满满的热忱以及你的这个付出。那么，在这个礼拜呢，如果你是 属于正在热恋中或者谈恋爱的的朋友们呢，你的另外一半就会比较容易被你所吸引，而且会起心动念，想说要不要跟你定下来哦。因此，对你们来讲，在这个礼拜呢，呃，往这种交往的模式进行，或者是呃往这种呃同居的方式去进行呢，都会是不错的一个让我们的这个感情呢。 升温的模式哦，再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于精神压力的一周哦。那么这也代表是呢，你必须要改变我们的现状呢，才可以让你觉得生活呢的条件会变得比较的优渥。那么你也要注意，就是你不要因为觉得自己不够完美，然后呢就 一直不断的自责哦，因为在这个礼拜你要跨出的这个心坎哦，是你自己所设定的这个界限，不要因为别人达不到，你就觉得很心疲力尽的感觉，或是觉觉得很累的感觉，因为你不用为别人负责，那么针对自己的部分，只要你做够就可以了，也不用呢太过的去一直逼着自己。 有的时候呢，我们休息呢，也是为了要走更长远的路，所以并不是一直时时刻的一直强迫自己呢，就代表的是你做的够好哦。所以不管你有多想要奋力的往前迈进你的目标或者是理想，呃，也不管你在当中呢是不是因为受到时局的一些阻力，让你觉得有点力不从心哦。与其你在当中一直硬着头皮去。 往前不如停下脚步，重新整理你的心情哦。那么这样子反而会是比较理想的。那么在当中要注意的是时间的管理的部分哦，因此会建议你一定要打起精神去做那些 Deadline 已经非常近的事项哦。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周二。而针对我们属鸡的朋友呢，在当周的开运花呢是海子苑。 那么海子月，它对于环境其实是具有非常强的适应力，因为它可以扎根在其他的植物无法生存的多盐分的土地上，啊，比如说像海普的新生地当中。所以呢，它的祝福之下就代表的是柔软。而受到它祝福的朋友哦，属鸡的你们呢，在精神跟生活态度呢，在当周其实呢都会比较有弹性。 不管对方的心情如何，呃，你都会能够很恰到好处的去跟对方去应对。所以在这个礼拜，在感情的这个和和的部分呢，是很容易可以，呃，进入到这种知心，然后交心的一个阶段。但是呢，不管怎么样，你都必须呢，在你众多的这些知己当中。 挑出一个适合你的对象，才不会让别人有这种觉得你是脚踏多船的感觉或疑虑哦。那么在当周留意的天数，有一天是周二。而针对我们属狗的朋友，在当周的开运花呢？针对我们属狗的朋友呢，在当周呢要留意的部分呢，是无端的风雨哦。 那么在当中呢，你跟其他人就做互动的时候，老师会建议我们不要太多话，只要懂等这个风雨过后呢，自然呢就可以比较顺了。所以呢，这一个礼拜其实也意味的是，你们必须要避一下风头哦，也不要去当出头鸟哦。那么在这个礼拜，找一个可以让你耳根子清的地方，不会被人家点名的地方哦。 那才可以避免自己因为，呃，被摊进去一些屎坑而感到心浮气躁，在当中呢，你们的工作效率难免会变得比较低哦。所以呢，呃，加班呢就不要做了，因为呢，在这个礼拜呢是属于一个听命形式的的一个阶段哦，尽量不要做任何太重大的决定跟决议。 把分内事情能够完成就已经很不错了。在这个礼拜跟他人交流的时候呢，请记得要保持你的微笑，这样才可以呢让幸运之神呢多沾一点分在你身上。那么在当中呢，也要留意一下，你可能会因为太过的迷糊啊，或者是粗心大意啊，造成一些不必要的财损啊。比如说你忘了带东西，那么你可能要借。 跟人家借钱啊，那你就必须要还人家这人情，你就必须要再多花一点心思再去送个小礼物，那你是不是就会有一些小小的莫名的财损呢？那么在这个礼拜也不宜我们去做一些交易跟这个投资的策略哦。当中你们要留意的天数有一天是周三。 而针对我们属狗的朋友，我们在当周的开运花是苏格兰松。苏格兰松它的生长其实是相当的缓慢的，基本上它需要花上四百年的时间才能长成一棵四十公尺高的大树哦。也因为它是属于慢慢生成为大树的这样的一个过程，就好比一个人像大器晚成的一种概念。 所以呢，他的祝福之下就代表的是晚成，而受到他祝福的属狗的你们呢，你们的这个累积的经验啊，跟成长呢，也会相对的缓慢。即便你们是愿意稳扎稳打的去做事，可是你要注意，如果有时候你没有好好的跟上别人的脚步，你就很容易会是被淘汰的那一个。所以呢。 如果你想要跟着别人一起吃香喝辣，一起享受这些福利等等的，你就必须要跟上别人的脚步。你说是不是呢？那么在感情的部分也不例外哦，就是不管你是不是比较晚才感受到自己的心意，才发现自己的这个心思啊，都不要太过的着急哦，都一定要。 先好好的跟对方沟通，然后再进下一步才会是比较理想的。最后呢，我们要看的是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在当中呢是属于开放开眼界的一周哦。那么在这个礼拜会奉劝呢，你们在看待事物的时候，不要总是带着这种放大镜去看这个事情，因为你的放大镜都会把它摆在一些。 不好的一面，把看那些毛病或者是负面的东西，这样的你呢，你就会没有办法放松下来，而且呢，会让人家总觉得你有这种鸡蛋里面挑骨头的感觉。那针对有在投资的朋友们，你们在当中呢，会比较容易不够果断，所以可能会有错失商机的时间点。 因此会建议你呢，要多加的注意。那么在当中，如果你跟个性不合的朋友或者是同事在相处的时候呢，你可能会比较觉得有点别扭。那么只要你可以放下这种偏见跟成见啊，坦敞开你的心扉，跟对对方去做好沟通的部分，那你们的相处呢，就会渐渐的变比较愉快哦。好，那么针对我们属。 族的朋友们，你们在当中要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。而针对你们在当周的开运花呢，是西洋市草。那么传说在希腊的神话里面呢，阿基里斯他就是用这种花的花枝呢来治疗他的脚伤，所以呢，这个花也有叫亚阿基里斯，那也有人称它为伤兵的。 草药或是歧士的草药哦，主要就是因为它有这种治疗的一个效果。而受到他祝福的属猪的朋友们呢，在这个礼拜你就是很有大爱，你总是想要照顾照顾别人的这种天性呢，会特别的被凸显。所以呢，迷恋你这种温柔体贴个性的对象呢，也会是不少的。 请你要好好的去选、慎选哦，谁才是你想要深交的对象哦？好，以上呢是针对个别生肖呢，在当中呢要注意的事项。再来呢，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属羊的朋友。 第二名呢是属牛的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，如果你是单身的朋友呢，尽量建议你们要保持微笑，就可以提高你们的桃花运。而且呢，如果你们是已经在交往的，或者是在暧昧的对象， 要提醒你们，不要为了一些小事啊，然后呢，脸红脖子粗的这样子吵架，因为呢，你们都必须要在那个关键点的时刻呢，懂得忍让，才可以让感情呢不会有破裂的机会哦。那么在这个礼拜，也许你的对象呢，总会讲一些你不感兴趣的事情，也请你要耐住你的性子，听完对方所说。 啊，不要去扫对方的兴，那这样子才可以让对方觉得是说你是真的在乎他的一切事物哦。那针对已婚的朋友啊，或者是已经有对象的朋友们呢，请记得要花更多的时间在对方的身上，也可以安排一些约会跟出游来提升你们的感情哦。 以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网连接，跟老师预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见，拜拜。